Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bu gecə pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə Kremlin prezident iqamatgahına hücum cəhdi olub. Baku Vez xəbər verir ki, bu barədə e RT məlumat yayıb. Məlumata görə iki pilotsuz uçuş aparatı Kremlə yönəldilib. Hərbiçilər və xüsusi təyinatlar tərəfindən radar döyüş sistemlərinin tətbiqi ilə vaxtında görülmüş tədbirlər nəticəsində pilotsuz uçuş aparatları sıradan çıxarılıb. Kremldən bildiriblər ki, pilotsuz uçuş aparatlarının vurulması zamanı parçalarının səpələnməsi nəticəsində ölən və maddi ziyan olmayıb. Rusiyanın prezident iqamətgahına hücum planlaşdırılan terror aktı kimi qiymətləndirilib. Son məlumata görə Vladimir Putinin iş qrafiki dəyişməyib, həmişəki kimi davam edir.